¡No desea decir Bueno, hemen gaude, e, eh, kirolkudeaketako langileak gaur grebagun deialdia daukatena, bigarren grebaguna abuztuan, e, bere hitzarmenaren eta bere baldintza duinak izateko, eta baita ere daude, anaitasunako langileok, elkarte haratzean, hauek gaur bihar eta igandeko hiru greba egun deialdia daukate, baita ere, beren hitzarmenaren lan baldintzak ba, bermatzeko, bikasuetan KPIaren bermakuntza nahi dugu, eta horretan gaude e, patronala ez du kasu handirik egiten, ez ditu mugimendurik momentuz egiten eta hortaz bueno, mobilizazioak ez baldin badira aldaketak ematen negoziaketetan e, mantenduko dira.